Eh, senyor, disculpe. Jo? Sí. Em pots tirar això al vidre, si plau? Jo? Sí, perquè si, a mi... Jo sóc pobre. Si m'enganxen per al botellón, a sobre de la multa em poden tancar la presó, tio. No, jo sóc doctor, saps? És igual. Té, et dono dos pedres que em sembla que et poden servir Para estar a les orelles. ay per què vull estar a les orelles? yo què sé. Bueno, va a tirar l'ampolla. Espera un Que no te dit que van dos euros. Dos euros? Sí. Oh, dos euros, a ver si trobo dos euros. Si no, no hay ha No. Oh. Dos euros. Dos euros. Sí, autèntics. Va, venga vés Veo. faré jo amb una ampolla pel carrer? Què faré jo amb una ampolla pel carrer? Què faré jo amb una ampolla pel... Espera't. Si m'ha costat dos euros. A més a més, avui és cap d'any. Què faig jo tirant l'ampolla aquesta? Doctor, despertis. Què? Què passa? Res, que t'havies adormit. Ouais, c'est là où flashback. que? ke? Joyous Disco.